Yeah. Someone silver. You know what? I love you. Be sure. I love you. Yeah. É Dizem que amor é fogo que arde sem se ver. É mentira. És a prova perfeita, reflexo do amor. Nem mesmo um homem escreveu palavras lindas para te dizer que te amo, amor. De todas as melodias, és a mais perfeita. Vens para completar cada verso desse teu poeta. E nem o homem descreveu palavras lindas para te dizer que te amo, amor. Oh, oh, oh. E quando o sol se for quero ser a lua que vai te guiar, amor Nem se a chuva cair eu vou estar aqui Ao teu lado, ao teu lado, amor Dizem que amor é fogo que arde sem se ver É mentira És a prova perfeita, reflexo do amor Nem mesmo o homem escreveu Palavras lindas para te dizer que te amo, amor. De todas as melodias és a mais perfeita Vens para completar cada verso desse teu poeta E nem um homem descreveu Palavras lindas para te dizer que te amo amor oh, oh, oh. E quando o sol se ser a lua que vai te guiar, amor Nem se a chuva cair eu vou estar aqui Ao teu lado, ao teu lado, amor E quando o sol I'd have said I know I